1994, enregistré euh, dans les studios Goldman. On est parti On y Les ont une odeur que n'ont pas celles qui ne sont pas pucelles. Les pucelles, oui, les appelle les mademoiselles, mademoiselles, même quand elles sont vieilles. le futur ça vendra la paix. De Charles a qui feront d'aussi mal. Ils sèvent, se demandent lequel ira caresser, caresser leur rondelle. Le Le moral à zéro. qu'on le c'est Sinon de leur jeu. Le puceau, le prochain palo. À l'attente le prolo, et celui dans le govno. Le puceau, ces apprentis macho Au fantasme hétéro ce soir dans le préau Les puceaux Se mettent dans leur peau Chantant des vies porno Donc ils sont les héros C'est Théo Passel, il ne un pas tout seul. un triangle, ils ont seul. Enfin, comme ça, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Les pucelles sont des violoncelles, le langage, gage universel. Les pucelles se demandent lequel. penser car le rondel. Ah, les puceaux, les pucelles, les puceaux, les pucelles. One, two, three. <laughs> Epissédia Altrinador Que não está sério Que não sou papi sério L'epissédio On les appelle des mademoiselles Mademoiselles Quand elles sont libres L'epissédio On provoque du charme insoupçonné, qui les rend aussi Mais tu sais, te manque le cœur ira caresser, caresser la rondeur Le Montréal zéro Pour a la puissance sinon de leurs zéro Les puceaux, le prochain palo, attendent le gros loup que ce soit dans leur pageau Les puceaux, ces apprentis machos, aux fantasmes hétéros le soir dans leur Pajot. Les puceaux ce mec ma dans leur peau entend des jeux porno. dans qui sont les héros, les pucelles, les puceaux, les pucelles, les puceaux, les pucelles, les puceaux, les puceaux il est plus soleil, il est plus chaud. Ah, on continuer longtemps comme ça. Allez, là, là, là, il y en a pour deux heures. Hein. Non, on va plus. Allez, j'arrête.